යාපනය ඩෙල්ෆ් දූපත ආසන්නේ නිවසක තේනු ආයුධවලින් පහරදී පුද්ගලින් පස් දෙනෙකු ඝාතනය කළ සිතියට අදාළව සැකකරුවෙකු ඊයේ පොලිසිය අත්අඩංගුවට ගත්තා. අත්අඩංගුවටගත් පුද්ගලයා දින දෙකක් රැඳවුම් බාරේ තබා ගැනීමට ඕර්කාවට තොරේ දිසා මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ඊයේ නියෝග කර ඇති බවයි වාර්තා වුණේ. පස් පුද්ගල ඝාතනය සිදු කිරීමට සැකකරු භාවිත කළායයි සැකකිරෙන පිහියක් සහ ලේ තැවරුණු සරමක් ඝාතනය සිදු කළ නිවස පිටුපස ලිඳක් අසල දමා ගොස් තිබේදී පොලිසිය සොයාගත් බව බවයි වාර්තාාවනේ. පසුගිය විසික් වනතා රාත්‍රයේ යාපනය ඩෙල්ෆ් ජටියාසන්නේ නිවසක පුද්ගලින් පස් දෙෙනෙකු කපාකොටා ඝාතනය කර තිබුණා මේ අතර පිරිමි පුද්ගලින් දෙදෙනෙකු සහ කාන්තාවන් දෙදෙනෙකු වුණා. තියුණු අයුදවලින් ප්‍රහරයට ලක්කු තවත් කාන්තාවක් බරපතල තුවල ලබා ප්‍රතිකර සඳහා යාපනය රෝහලට ඇතුළත් කර තිබුණා. මෙම පස් පුද්ගල ඝාතනයට සැකපිට අත්තරංගුට ගෙන තිබුණේ පනස් එක් හැවිරිදි පුද්ගලයෙකුයි. ඔහු ජර්මනිය සිට මෙරටට පිටුවහල් කළ අයකු බවත් පොලිසිය පවසනවා. සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය වැඩිදුර විමර්ශ